ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಜೈ ಮನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ಅದು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಿರುವ ರೆಡ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ನೋಡೋದಂತ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಮೊದಲು ಗೂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಚ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಗಾಬೈಟ್ ಫರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನೆಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅದೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿದೆ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನಾನಿರೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇದೆ four point six M B P S ಅಂದರೆ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಷ್ಟೇ ಎಳೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಂಪಲಾಗಿದೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ thanks for watching Jai Hind ಒಂದೇ ಮಾತನು